食事まだ済んでませんよねよかったらいかがです悪いが空気にはなれねえあんたが誰かを聞くまではな私に危険はありませんよ桐生さんくつろいでください 俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせていますすぐにお返ししますよ立花さんだったなええご安心ください私は片木の人間です神室町で不動産屋を営んでいます不動産屋それが俺に何の用だ 料理本当に食べないんですか右手は義手です不作法なのは御容赦を 数年前に失ってから寒くなると痛みます不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません四六時中痛みを我慢するだけですでも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめましたそんなことは聞いてね桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか登場登場過剰 いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね何の話をしてるひまわりですよひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です 風間さんがひまわりと名付けたんですかあんた一体あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育ったもう一人沢村由美さんというお嬢様ですやがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入ったそして今は殺人の濡れ衣を着せられその影響で 風間さんも波紋の危機にあるもういいあんたが俺を調べたってのはよく分かった大した情報源を持ってるらしいだが何で俺を調べたあんたの目的は何なんだ今カムロ町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません空の一粒に決まっているじゃないですか また殻の一粒か私と手を組んでいただけませんか桐生さん堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れませんですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができますそれにあなたのぬいぎぬも晴らさなければ カムロ町における我が社の情報網はちょっとしたものです私と手を組めばきっと真犯人を追えますなんでそこまでして俺を引き入れようとするあんたの本当の目的は何なんだ俺の服を返してくれ立花さん私の申し入れを拒むとあんたの話は俺にとって都合が良すぎる のましやそういう時ほど用心しなきゃなんない生き残るためにはななるほど少し甘く見ていたようですねでもいつか考え直してくださると信じていますせめてこの名刺だけはお持ちいただけますかああ分かった服はすぐに持ってこさせますでは 私はこれで。 収益する桐生錦お前大丈夫だったのかおいマジかよよく殺されなかったなああなんとかだがこれで俺はきっちり堂島組は破門になったそうかそれじゃあおやさんももう大丈夫ってことか おやっさんのことはまだだ俺の濡れ衣が晴れねえ限り道島組はおやっさんに責任かぶせる気だなんでだよお前がもう組を抜けたってのにかああただそれでも一歩前進だ道島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらうクゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてそうだな 分かったそれじゃとりあえず柏木さんにも伝えねえと行こうぜいや俺は登場界から破門された人間だもう風間組の事務所には入れ柏木さんにはお前から伝えてお前何言ってんだよ水くせえないいから来いってせめてものけじめだ錦きっちり筋は通す 数字ってお前は何も悪いことしてねえのによだったらお前この後アパート帰るだろ俺もすぐ行くから詳しい話はそこで聞かせてくれ分かったじゃあ後でな すぞ俺邪魔だ ちょっとお前とりあえず財布出そうか後悔する の気に食わねえな何なんだうわっ 俺だ桐生参るぞビールしかねえぞ分かってるって他に期待しちゃいねえ錦あれから柏木さん何か言ってたかいや何もそうかでもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで冷麺食ってたよ それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどなあの人らしい <laughs> だろそうかあのクゼが縁故詰めることになるとはな <laughs> 何が起きるかわからねえもんだああだがまだこれからだ 若頭補佐の3人のうちの誰かが空の一粒を手にすりゃ風間のおやつさんは組を追われるそれに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと札に目つけられたらもう終わりだそのことなんだけどよ桐生実はな東高クレジットの社長さっき殺されたぞ何 ュースになったら会社の中で撃ち殺されてたらしいあの社長はクゼの指示でお前を空の一坪におびき出したんだろう多分クゼがその口封じに殺させたんだクゼはあいつはそんなに簡単に人を殺すのかあのバカなんだってやるさてめえの身を守るた クゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ他のやり方考えないと他のやり方ん立花不動産って知ってるかあ立花不動産組を その立花ってドが来たんだ空の一粒を手にするために協力しろと奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていたおい待てキリ俺知ってるぞこの立花不動産奴ら空の一粒にまで手出そうとしてんのかどういう連中なんだ立花不動産は ちに事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ俺も聞きかじりだけどよ一言で言えカムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ不動産乗っ取りああ今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえしかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってるだが立花不動産は そのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ鉄の壁に穴を開けるどんなに繁盛してる店だろうが立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう金脅迫嫌がらせヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だたとえ登場会 ケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな今時の不動産周りは金の足づかみ競争だ得体の知れない連中が群がってるけどその中でも橘不動産は札付きだ東上会本家も連中を排除しようと追ってるらしい本家かそのくらい厄介な連中ってことだ けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなる信用できる相手ならの話だなんで俺を引き込もうとするのか立花の腹が読めねえなら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ探ってみる価値はあるいや調べんのは俺一人でやるあお前が俺と一緒に動けば 堂島組に目をつけられるお前は関わるな桐生組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ